Dzisiaj Wam pokażę technikę kontrującą lewy sierpowy z odchyleniem. Możemy ją zastosować w różnych wariantach, co Wam za chwilę pokażę. Jest to ciekawa alternatywa dla e, takich najbardziej klasycznych i stosowanych technik kontrujących. E, mam nadzieję, że Wam się spodoba i zapraszam Was na kolejny film. głowy z odchyleniem stosujemy w kontrze. Nie jest to technika ataku, jest to definitywnie technika obrony. Kiedy możemy, kiedy jest najłatwiej ją zastosować? W momencie, kiedy partner będzie atakował na przykład lewym prostym albo swoim lewym sierpem. Wtedy ja po prostu odchylenie ciała mogę go skontrolować. Popatrzcie. I teraz zobaczcie. Jeśli on trzyma wysoko rękę jak przed sekundą, nie trafi mnie lewym prostym, ja go trochę mogę zdenerwować swoim lewym sierpem z odchyleniem, natomiast nic się nie dzieje. Natomiast jeśli robi bardzo częsty błąd, że podczas lewego, prostego opuszcza prawą rękę, jest idealne miejsce, jak go będę trafił. Ok? Jak było widać, opuszcza rękę, ta część twarzy skron e, i nerw w brodzie jest odsunięty. Ewentualnie można trafić w ucho, natomiast ja poprzez to, że się odchylam jestem bezpieczny. Podobnie można zrobić kontrę na prawy prosty. Natomiast jeśli przeciwnik mm, ma sporo dłuższe ręce, będzie to trudno zrobić. Można, zaraz Wam pokażę jak. Zobaczcie. W momencie, kiedy partner będzie bił prawą ręką, ja muszę go wyprzedzić, ale zaczynam później akcję od niego, bo on jest inicjatorem. Atakuje, ja później i tu biję. Jeśli tak jak, uderz? Jeśli tak jak tutaj kolega bije, zasłania barkiem, yy, <clears throat> dolną część czaszki, to tak naprawdę jedyne miejsce, które mogę takie wrażliwe trafić, to jest skron. No wiadomo, tutaj bok głowy też, ale to nie jest, yy, nie jest to tak idealnie, jakbyśmy chcieli. Zobaczcie jeszcze raz. Pa, tutaj. Teraz z drugiej strony. Teraz zobaczycie, z, <clears throat> z tego kąta będzie widać, jak niewiele tak naprawdę yy, Y, na jakich my tutaj małych odległościach pracujemy. Zobaczcie, jak uderza. Hop. O, widzicie, spóźniłem się trochę. Jest duża szansa, żeby mnie trafił. Jeszcze raz. Hop, widzicie? Moim barkiem zbije jego pięść. Oczywiście ja muszę zrobić szybciej technikę, tak? Niż on. Jeszcze raz. Tak, wtedy ta jego ręka nie ma możliwości tu przejść przez mój wystający bark. Ja, żeby wykonać na jego prawie prostą technikę, muszę mocno się rozłożyć i mocno się odchylić. Tu. Widać? On mnie nie mógł trafić, ja go mogłem trafić. Ok? Tak to mniej więcej działa.